что здесь подкручивал уже. Так, остается у нас вот здесь вот винт. И как мы видим, он еще на родной пломбе. Плохо видно, конечно. Пылью запылилась. Буква Z. вот такой вот